Para acá. ya no tiene. Para allá, para acá. Para allá, para ¿Todavía tienen este del agua? Sí, Cristo. Tu agua para... ¿Este es tu bolsa? Sí, quítala más, bájala. ¿Tiene crema? 아, punto muy importante. Aquí vamos a dialogar, no a pelear. Claro, es que estoy hablando y se meten los demás. A ver, permítanme tantito, permítanme tantito. Tú eres, también er-, eras de las nuestras, pero como eres conveniente... No estamos hablando de quién son. Permítame, mira, aquí no estamos hablando de que eres Aquí, a ver, permítame. No estamos hablando de quién es el trabajo. A ver, déjenme hablar, pues. Déjenme hablar. A ver, a ver, permíteme. Voy a hacer una pregunta yo aquí. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Es cosa política o qué no, es? No, señor. Bueno, había riesgos de vida en esta barranca, había riesgos de vida. Por eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a tumbar todo y vamos a dejar como estaba. Never, never.